スプレ衣装を作ってみようかなって思うんだ。200円で700円だよ。材料費は700円。 うん、オッケーオッケー。よいしょー。みんな僕はブルータンチワワのメモタン夢はスーパーヒーローどこどこしょどこどこしょスーパーパフォーマーみんな1 1日何の日か知ってる 哈喽。 陽系の、なんだろうね、これ。まあ、日焼けのネットだね。日焼けのネット日焼けのネットって書いてあるからね。これをね、ほんとね、えっ、と、3つ。3つ買ってきたんだ。あ、そうそう。今日ね、僕がコスプレ衣装を作ってみようと思うのは、これ。お化けかなこれこれ。まず黒いフードを作って、お顔 白いお面腕も体も足も全部日焼けネット ¡Leona! よよほら早くみんな待ってたからよいしょよいしょママも担当したのって言われちゃうでしょ 黒いビニールテープだよこれでよいしょハサミでチョッキチョキしてペタペタペタペタってしようと思ってこのお面も多分ドフードのところにペタってつけれるのかなと思ってできるかどうかわからないけどねやってみるよ っとフードのとここうやってかぶるようんこういう感じねよいしょよいしょこんな感じかなよいしょお顔をっと隠してうんうんでこのお面ねお面つけるよよいしょ